Tean, Ninten, O basso Taimbasurea, Ornoel. Partisanos, quinera mano, vela chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partisanos, quinera man, versenas emenil con Partizano, itzen banaiz ni Bela txau, bela txau, bela txau, txau, txau Partizano, itzen banaiz ni Lurperatu beharko nauzu Yeah.